kan jedhama hojjetaa misoomaa gandaa Awseenshoo Koloo Bagin Baati. Har'a qamadii sarara irratti bu'aa inni qabu qonnaan bulaa adda duree bira deemnee obbo Kamaal Abdul Jaliil biratti kan ilaallu ta'a nordofa. akam Akkam jirtan? Akkam nagaa bultanii? Nagaa jirtu? Nagaa jirtu. Fayyaa keessanii? Kamree? Akkam? Nagaa haa. Nagaa jirtanii? Kam jirtan? Fayyaa akkam? Kam bultan? Nagaa jirtanii? Nagaa jirtu. Gaarumaami? Maal hojjetaa jirtan? amma qophii facaasatti jirra. Maasaa qonnee jirra. Afur qonnee qopheessinee jirra. Sararaan facaasutti qophii jirra. Tole egaa maarree baay'ee gaarii dhahamee maqaa keessan nu ibsaa Maqaan kiyya Kamal Abdul jedhama. Aanaa Gaasaraa ganda Useenchoo Kolooba Gimbaa zoonii Kolooba keessatti garee misoomaa keessatti argamna. Hadiyyaa Kamal Useen. abbaa warraa kiyyaa wajjin facaasaa qophii irra jirra amma. sagantaa kennaatiin har'a sagantaa qabannee jirra qamadii sararaan facaasuudhaaf mee maal maal nu barbaachisame? ¿eh? Nu barbaachisu qamadii kontaala sanyii filatamaa kontaala tokko nu barbaachisa. ¿ah? Ah, NPS kontaala tokko nu gaafata. Yuuriyaa kontaala lamaa fi walakkaa nu gaafata. Ah, Sarara kanneen qopheeffannee sararaan facaasutti qophiichi jirra. Sangaa nu barbaachisa. Xaa'oo nu barbaachisa. Humna namaa nu gaafataa. sanyii filatamaan nu barbaachisa. Facaasatti galuuf deemaa jirra. Qophii qonnaa kana haala akkamitti qopheeffattan lafa? Marsaa meeqa qottan? Qonna marsaa afur qonnee marsaa afurii kana keessatti bulii diidamii lama lamaan qonnee akka inni shamu akka inni jiidha qabatu jechuudha. Kanaaf qonni illee kama argitan kana haala gaariidhaan qophaa'ee jira. Qoshaashaa takka hin qabu sararaan facaasu qophoinee jirra jechuudha ammatti. Mee dabalataan isinis akkaataa amma itti argaa jirutti baay'ee namatti toltu qindoomina qabdanii mee maal isinoo maal gaheen keessan maa inni mee as keessatti? Akkasumatti anillee qarqaaraa ture wata sa'aatii isaa akkasumatti anillee waliin qarqaaree sanyii sararaan facaafne jechuudha qophii itti qophooyne. Jalqaba raayyuu haga dhumaa walumaan qophiin keessan jechuudha. Walumaan Sagantaa kennaatiin sagantaa kenna beellamaa walitti qamadii keessatti keessatti gahee olaanaa qaba waan ta'eef kana yeroo hedduu deddeebitanii facaaftan waan ta'eef muuxannoo qabdan jennee muuxannoo isinirraa qooddachuu dhufne muuxannoo san akkan uwwisisaniif har'a. Ah, sararaan facaasuun kun ah, bu'aa qaba. Haala jijjiirama qilleensaa irratti illee faayidaa guddaa qaba jennee amma sararaan facaafnee yeroo ammaa kana isin agarsiisuu dandeenya jechuu barbaadeeti. Sararaan facaasuu muuxannoo qabnaa dareenee isin Hayyee ka galatoomaati kallatti himaan gara hojiitti gallee muuxannoo qabdan akka isin irraa fudhannu gara hojiitti haa gallu qamadii Akkuma jalqaba isiniin jenne san lafti bilchaataa ta'uu qabaa qajeelatti qotamee lafti dheedhii waan hin taaneef amma qotiyyoodhaan boohiin qaxxi jedhee asoo olii gadi hin jallanne baasuu qabanii. Akkuma jalqaba isiniin jedhe san Maasaan kun kan akka ija keessaniin argitan kana waan ta'eef maasaan kun qoshoo qophaa'ee haalaan bilchaate jechuu barbaadeeti. Kanaaf jalqaba qotiyyoo booyiin kun hin ba'a. Booyii wayita ba'u qajeeluu qaba. Booyiin kun qajeelee baqaquu qaba. Akkuma qajeelee baqaqeen hedduu booyii lamaan kana saantimeetira diidama ta'uu qaba jechuudha gamaa gamanatti. wajjaan fageenni isaa saantimeetira diidama ta'uu qaba. Saantimeetira gadi ta'uu jechuu barbaadeeti. Tole akkaataa boo'itti baafattan arginee jirra baay'ee gaariidha haalli fageenya isaallee seentimeetira diiddamaan boo'ii baasuu keessa argineerra. Mee sanyii buusaatiin agarsiisa. Madura isinii ibsee kanatti xaa'oon saantimeetira torbaa hanga kudhanii ay keessatti bu'a. Akkanatti fayyadamne jechuu barbaadeeti. Kan biraa wanni nu hafe sanyiidha fidimee sanyii. Sanyiin kun ol siquu qabaa saantimeetira hanga sadii afurii ol siquu qaba jechuu bo'oo gubbaa irra bu'aa jechuu barbaadeeti. Galatooma muuxannoo qabdan qooddanii jirtanii jalqabarraa hanga eh, dhumaatitti amma ammoo haala jijjiirama qilleensaa waliin wal qabatee sararaan facaasuun kun faayidaa maalii qaba jettanii yaaddume. Ofii gaarii na gaafattanii galatooma bittinneessaan facaasuun kun faayidaan qabu jechuudha. qilleensaa kan na yoo sararaan facaafnee wayitii sanitti ka uffifamu ta'e jijjiirama qilleensaan fidu yoo bittinneessaadhaan kan facaafnu ta'e xaa'oon kun hurkee faalama qilleensaa fidee jijjiiramni qilleensaa argamaa jechuu barbaadeeti. Akkuma amma jedhan sana abbaa warra kiyyaa sanyii sararaan facaasuun qusannaadha. Xaa'ootlee qusannaa qaba. Akkasumatti sanyii filatamaa barbaachisaadha. Sararaan facaasuun qusannaa qaba sanumaaf. Tole ka amma hojiin keessan kun hojii gaariidha. Hojii baay'ee namatti toluu fi nama boonsu akkatti sararaan facaasuun yuuriyaa fi sanyiilee akkatti haala kanaan fayyadamuun keessan baay'ee nutti tolee jira. Akkaatuma amma sararaan itti facaaftan kanaan haala itti fayyadama yuuriyaa marsaa lammaffaa irratti faayidaan inni qabu hoomee maal fakkaata? Yeroo marsaa lammaffaa gaafa guyyaa 35 hanga 40 kan jettan san keessatti yeroo top direesii gootan haali itti fayyadama isaa maal fakkaata? Yuuriyaa marsaa lammaffaa fayyadamuu irratti guyyaa 35 hanga 40 kanatti hidda midhaanii jalatti buufnee waan fayyadamuuf Kanaaf bu'aa gaarii qabaa. Bittinneessaa fi garaagarummaan sararaa kana jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti sararaan facaasuun kun faayidaan qaba jennee kan fudhachuu qabnu yeroo qorsaa adda addaa afuufnus bu'aa qabaa sarara kana keessa deemna. Oomisha gahaa arganna jennee oomisha kaawwan fittinneessaan facaafnurra kanattu fooyyee qabaa jennee yaaduu qabna. Hayyamamoo taatanii muuxannoo qabdan nu qooduu keessanii fi galatoomaa isiniin jennaa. haala kanaan facaasuun teekinooloojii kanatti fayyadamanii sararaan facaasuun bu'aa inni qabu qonnaan bulaa biraatiif ergaan isin dhaamtan oomee maaltu jira? Bulaa biraatii dabarsu haala jijjiirama qilleensaa kanarratti garaagarummaan sararaan facaasuu fi bittinneessanii facaasuu sararaan facaasuun oomisha guddaa nuu kennaa qotee bulaa biratti callaa guddaa argamsiisa yookaan fooyyee qabaa jechuu barbaadeeti inni biraa wannan qotee bulaadhaamu wanti sarara midhaan qamadiin sararaan faca'uu fi kabittinnee san facaasu sanyiillee nu qusataa xaa'oollee nu qusataa bifa kanaan akka fayyadamtanii jechuu barbaadeeti galatooma. Rakkiyyaa wajjin dhaabadhee qarqaare kanatti dubartii biraallee qarqaartu moggaa dhaabattee dhaamsa dabarsaa. Beekaa yeroo hojii keessanii dhaabdanii akkatti muuxannoo kennu keessaniif galatoomaa isiniin jennaa jabaadhaa haaluma kana itti fufaa. Ayyee nagaa nagaa. liitii sararan facaasuun haala jijjiiramaa qilleensaa keessatti gahee olaanaa waan qabuuf qabxiileen ijoon hojiitti hiikamuu qaban qamadii sararaan facaasuu fi haala jijjiirama qilleensaa hambisuudhaaf ah, nu barbaachisan kenna sirritti bullaahee qotamuu qabaa maartaa sadii hanga afurii bullaahee sirritti bareedee tolee akka sararaan faca'utti qophaa'uu qaba. Hangi sanyiin hektaara tokko barbaachisu eh, kuntaala tokko ta'uu qaba. qamadiin kontaala tokko ta'uu qaba hangi xaa'oo hektaara tokko barbaachisuudha itti fayyadamnu oomatu NPS pilaasbooroon yoo ta'e kontaala tokko ta'uu qaba yuuriyaan ammoo kontaala lamaaf walakkaa ta'uu qaba. Haalli itti fayyadama yuuriyaa tokko sadaffaan yeroo jalqabaa facaafna. Fageenyi xaa'oo santimeetira torbaa hanga kudhanii ta'uu qaba dabalataan sanyiinis achumatti santimeetira sadii hanga afurii ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf akka waliigalatti ergaan dabarsuu barbaannu qamadii sararaan facaasuun haala jijjiiramaa qilleensaa keessatti gahee olaanaa waan qabuuf achuma jalatti ammallee dabalataan oomisha olaanaa waan argamsiisuuf waan haramaatiif ilbiisaa waan adda addaatiif sirriitti barbaachisaadha jechuun barbaada.